मेयर की पोती ने कर दिया कमाल शहीदों के लिए खून से किए हस्ताक्षर देश में सफाई में नंबर वन बने इंदौर की मेयर मालिनी लक्ष्मण सिंह गोड़ की पोती मणिकर्णिका ने आज वह कमाल कर दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था हिंद रक्षक संगठन ने आज पुलवामा में हुए शहीदों को लेकर राजवाड़ा पर उपवास का आयोजन रखा था वहाँ पर हस्ताक्षर आयोजन भी चलाया जा रहा था इसी दौरान मालिनी गोड़ के बेटे एकलव्य और बहू हनी बेटी मणिकर्णिका को लेकर वहाँ पहुँचे तो इस बिटिया ने भी शहीदों के प्रति भाव व्यक्त करते हुए हस्ताक्षर किए एक साल की बालिका ने जब ये किया तो वहाँ पर लोग देखते रह गए जब देश में ऐसा